इंट और फ्लोट में जावा में क्या डिफरेंस होता है बात करें पाइथन की बात करें डेटाबेस की बात करें हम सी लैंग्वेज की बात करें सी प्लस प्लस की तो सारे लैंग्वेजेस में बात करें विजुअल बेसिक की तो वहां पर भी हम समझ चुके हैं कि डेसिमल में और मतलब कि इंट में और फ्लोट में क्या क्या डिफरेंस होता है तो यहाँ पर भी थोड़ा देख लेते हैं वैसे फ्लोट में हम पॉइंट वाली वैल्यूज डेसिमल वैल्यूज एंटर कर सकते हैं लेकिन इंटीजर में हम डेसिमल वैल्यूज नहीं एंटर कर पाते हैं तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को बना करके जावा पर चलाते हैं इसको और देखते हैं कैसे क्या होगा तो यहाँ से सबसे पहले फाइल पे जाइए फिर न्यू पे जाइए फिर यहाँ से नया प्रोजेक्ट हमें लेना है तो यहाँ से नया प्रोजेक्ट हम ले लेते हैं और फिर यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से इस पे टिक रखना करना है टिक करने के बाद यहां से नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहां पर नाम दे देना है लाइक मैं कर देता हूं डिवीजन इस तरीके से ओके एंटर प्रेस कर देता हूं ये इस तरीके से आ जाएगा अब ये आने के बाद क्या करना है ये आने के बाद सबसे पहले तो हमें यूजर की मदद से जो कराना है वो कराना है पहले तो ये हटा देते हैं ये सब कोड और लिखा हुआ आ रहा है सब इसको हटा देते हैं इसकी हमें अभी कोई जरूरत नहीं है यहां पर आना है यहां पे देना है हमें import java dot util dot scanner ये दे दिया हमने ठीक है टर्मिनेट कर दिया एंटर करके नीचे आएंगे और अब हमें क्या करना है अब हमें वेरिएबल्स बनाने हैं इससे भी पहले डेटा टाइप डिक्लेयर करना है तो हम यहाँ पर इंट टाइप का डेटा टाइप ले रहे हैं अभी इसके पहले मैंने फ्लोट डेटा टाइप को लेकर के बताया था इसमें दोनों का कॉम्पेरिजन करेंगे और ये तीन वेरिएबल ए बी सी बना लिया हमने और यहाँ पर दे देता हूं system dot out dot print L N अब इसके अंदर क्या आएगा एंटर टू नंबर्स तो ये दो नंबर एंटर करेंगे तभी तो डिवीजन होगा एक वो नंबर होगा जिसमें डिवाइड कराना है और एक वो नंबर जिससे डिवाइड कराना है तो ये एंटर टू नंबर्स का मैसेज यूजर को स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा और जब ये यूजर को स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा तो फिर यहां पर मैं लिखता हूं scanner S C is equal to new फिर यहाँ स्कैनर सिस्टम डॉट इन ये इस तरीके से दे देना है और फिर इसको टर्मिनेट कर दीजिए तो ये कर देने के बाद अब फिर नीचे आकर के हमें एक एक को डिफाइन करना होगा ठीक है तो डिफाइन करते हैं यहाँ पर सबसे पहले ए है तो A is equal to S C dot next int करेंगे आई एन टी इंट ठीक है यहाँ पर ओपन क्लोज और यहाँ पे इस तरीके से और फिर यहाँ पे B is equal to S C dot next int करेंगे फिर एंड करेंगे क्योंकि करके इसको टर्मिनेट कर दीजिए ये हो गया अब यहाँ पर C is equal to A upon D कर देता हूँ चूंकि इंट ही लिया है ठीक है तो इंट में देखते हैं पहले क्या होता है फिर हम फ्लोट को चेक करेंगे फ्लोट को तो पहले ही चेक कर चुके हैं तो यहाँ पे system dot out dot print L N ये लिख दिया हमने और यहाँ पर डबल कोर्स में क्या दे देंगे देंगे द रिजल्ट इज ये दे दिया हमने और जिसमें वो वैल्यू जाकर स्टोर होगी प्लस लगा करके लिख देंगे लाइक सी इस तरह से ठीक है और टर्मिनेट कर दीजिए और अब इसको सीधा सीधा यहाँ से चला दीजिए प्रोग्राम को जब चलाएंगे तो ये अगर कोई एरर नहीं होगी तो हमारा प्रोग्राम चलेगा और देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया रहा है एंटर टू नंबर्स तो अब हमको दो नंबर एंटर करना है तो यहाँ पे हम देते हैं पहले सिक्स और इसको टू से डिवाइड कराते हैं तो होल में आएगा नंबर तो यहाँ पे देखिए थ्री रिजल्ट आ रहा है हमारा देखिए द रिजल्ट इज थ्री ठीक है अगर आप गैप दे देंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर गैप भी आएगा प्रिंट होकर के लाइक इस तरीके से तो अब अगर रन करवाता हूँ दोबारा तो ये देख सकते हैं रन हो चुका है प्रोग्राम अब यहाँ पर एंटर करता हूँ सेवन और टू तो क्या हमारा रिजल्ट फ्लोट में आएगा नहीं फ्लोट में नहीं आएगा क्योंकि हमने इंटीजर ले रखा है दैट्स वाई हमने यहाँ पर कौन सा डेटा टाइप लिया है इंट लिया है इसीलिए ये फ्लोट में रिजल्ट नहीं देगा हमेशा रिजल्ट जब भी देगा तो क्या देगा इंटीजर ही देगा इसीलिए जहां जहां इसीलिए जहां जहां हमने इंट लिया है वहां वहां हम फ्लोट कर देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ F L O A T float ठीक है यहाँ से डेटा टाइप चेंज करना है F L O A T float कर दिया हमने और फ्लोट करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे आ, ये जो इंट दिया है इसके जगह हम फ्लोट दे देंगे ठीक है तो यहाँ से हम दे देते हैं float F L O A T float ठीक है इस तरीके से और यहाँ पर भी हम फ्लोट दे देंगे तो यहाँ पर क्लिक करके तब फ्लोट देंगे F L O A T float ठीक है और बस हो गया काम इतना ही करना था अब यहाँ से हम क्या करते हैं रन करवाते हैं यहाँ पे चलते हैं यहाँ से रन करवाते हैं इसी प्रोग्राम को प्रोग्राम सेम है आपका बस थोड़ी सी चेंजिंग हुई है अब यहां पर आता हूँ अब इस बार सेवन देता हूँ और टू देता हूँ तो रिजल्ट देखिए रिजल्ट थ्री पॉइंट फाइव यानी कि फ्लोट में भी मतलब पूरा का पूरा रिजल्ट आपका प्रिंट हो रहा है फ्लोट लेने का ये फायदा है ठीक है अगर फिर मैं इसको रन करवाता हूं तो अगर इस बार मैं होल नंबर रखता हूं लाइक यहां पर रख दिया मैंने मान लीजिए 655 और इसको 5 से डिवाइड कराऊंगा ये देखिए यहां पर क्लिक करता हूं यहां लिखता हूं 655 और इसको 5 से डिवाइड कराता हूं तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो 131 बार में ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो यहां पे ये इस तरीके से दे देगा अगर आपको डेसिमल वैल्यूज भी अगर आप ले लेते हैं तो भी आसानी से काम हो जाएगा लाइक यहां पे देखिए यहां पे 77 है अगर इसको 2 से डिवाइड कराते हैं तो निश्चित ही रिजल्ट हमारा फ्लोट में आएगा मीन्स की डेसिमल वैल्यूज आएंगी दशमलव वाली वैल्यूज आएंगी तो यहाँ पे आ रहा है नो no प्रॉब्लम और जिसमें आपको दशमलव वाली संख्याएं नहीं ऐसा कोई डिवीजन है जिसमें दशमलव वाली संख्या ना आने लायक हो लाइक यहाँ पे फोर है और इसको टू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पहले क्लिक कर देता हूँ फिर दिखाता हूँ ये देखिए फोर है अब इसको टू से डिवाइड करना है तो रिजल्ट टू आएगा तो यहाँ पर टू दे देगा बस यही फर्क है ठीक है आई होप की बात समझ में आ रही होगी बाकी इसके अलावा जो है मेमोरी कितनी कंटेन करता है ये भी एक मैटर रखता है तो किसी और वीडियो में उस पर बात करेंगे आई होप कि वीडियो हेल्पफुल होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें thank you for watching this video